Na tym filmie dwóch moich przyjaciół będzie mnie ścigać, aby powstrzymać mnie przed pokonaniem Minecrafta. Czy mogą mnie powstrzymać przed pokonaniem Endera Dragon? Czy przeżyję? To jest obława Minecrafta. Cieszyć się wideo. To nie on idzie łapać go. Czas zebrać drewno. Znalazłem wioskę. Hura, zabijamy golema. Czas na Nether. Wygrałem z siecie Bobofruta. Odriję ją. Haha, łatwo z nimi. Twoja stara drze w familiadzie. Jak byłeś mały to ci się kołyska paliła, a stary cię łopatą gasił. Twój stary kosi trawę w Simsach. Twoja stara myje okna w kopalni. Twoja stara idzie z drabiną na jadownię. ochłapie.